Throw, throw, throw, throw, throw it up. <laughs> Start twerking like Miley. Oh yeah. Twerking like Miley. Don't pop it like Miley. יו גייז, אז היום אני עם סמאש אנד די, אנחנו הולכים לשחק סליטר איו, כי אני משועמם. טוב, אז תפתח את הטלפון שלך, אנחנו הולכים לשחק Slither, בסדר, מה? אוקיי. אה, אוקיי, רגע. כן, אוקיי. תקשיבו, אני ונטע עשינו עסקה. כי גם אני עכשיו מצלם סרטון, אז אמרתי לו, אני מפרסם אותך עם השני סאבים וחצי שיש לי, ואתה מפרסם אותי. טוב, אז אני מפרסם אותך. הקישור, אמ, הקישור נמצא ממש למטה, אמ, גם עם כל הקישורים האחרים שלי. אני גבר גבר. כן. אוקיי, אז... אמ, אני הולך לבחור את הנחש. וואי, מה? מגניב! <laughs> היה פה נחש של קוורל קאפ. נחש של מה? קוורל קאפ. לא בבהק. אוקיי, רגע, אז גם אני מצלם שנייה. טוב. טוב, אז, אז אני ונטע עשינו פה איזה עסק קטן. אני והוא מצלמים באותו זמן. וגם היי הזה היה כמו, אנחנו נשמעים כמו אוטיסטים, אמיתיים. אוריג'ינל אוטיסטרס. אוקיי, אז... למה אתה לא מכניס את אמא שלך לסרטונים? בחייאת נטע. למה שאני אכניס את אמא שלי לסרטונים? היא תביא מלא רייטים. <laughs> אוקיי, אני קורא לי... טוב, אז אני קורא לי לעצמי מומטי, כי בא לי. אז עכשיו אה, אני נחש! לא, אני אקרא לזה לי אה, בולבול הקבולבול, לא, סופר סאלי פרג'ניסטיק השפיע לי באו שלי. <clears throat> זה כמו הזה שקראתי לזה שלי בטיול השנתי. מה, אבא שלי לא שלך בטיול השנתי? לא, אתה לא זוכר את זה בטיול השנתי חילקו לנו בובות כאלה, ואז כל אחד היה תמיד... <laughs> כן, כן, סופרקלי, לא, פאק. קראתי לשני סופרקלי פרג'ליסטיק אקספיאלי, אה, קראתי לשני בולבול, הבולבול סופרקלי פרג'ליסטיק אקספיאלי. לא, מישהו מקיף אותי! אולי אני אשחק מיקמק? היה, בוא נדבר על המיקמק. אור המלך מהמיקמק, אתה יכול להכין לי אינטרו בשם אלדן ג'רבי? איזה מוזיקה, איזה גרוב! סתם, אין מוזיקה. udah בוא תיתקע, בוא תיתקע בבקשה, לא הבנתי, אני לא הבנתי את המשחק הזה. I need to kill him, I need to kill him, son of the bitch. אבל איך הורגים? צריך שמישהו ייתקע בך, אז אתה בא למישהו, אומר, בוא לאח שלי, בא לך להיתקע בי? זהו, מת. מישהו ענקי מת פה, זוז, זוז, זוז, מניאק, זוז, זוז, מניאק, מניאק. וואי, תיתקע בי באמא שלך. בחי, בחייאת רבאק. וואי, יש פה קומקום! כוסי זבוטק. מים לרוויה? אני אוריד את התווית בשביל לא לגרום קופירייט. מי ייתן לך קופירייט? מי עדן, לרוויה. וואט דה פאק, יש פה פרסומת, כמו הכל... מה הפרסומת הזה אה, ש... כאילו, אני לא אומר שגיא טבעית מכר או משהו, אבל הוא עשה... גיא טבעית מפחיד. קייטנת הגלגלים. קייטנה על גלגלים, באמת גיא? קייטנת העגלגלים. העגלגלים. <laughs> קייטנה לדוד. כולם הילדים, הטוב מעט. די, נמאסתי עם הכנופיות כן, כן. הענקיות האלה! מישהו חושב את עצמו? דיוויד בוי! מה זה באינסטגרם? מה זה באינסטגרם? חברים, לא לעשות אינסטגרם. אוקיי, אז אני... מחליף ל... היו יודעים מה טוב מאוד. וואי, ג'ק לא סנטגרי! ג'ק סנטגרי ווינר. ייי! מונטי, אתה יכול! אבל בכל מקרה חברים, מקווה שנהנתם, תודה רבה לסמאש אנדי, שוב הקישור שלו נמצא למטה. אמ, כן. זה היה סלידר היום. תוסיפו אצלי את הרעיון בטוויטר, זה מאוד יעזור להם בקידום של המשחק, כאילו. כן? ואנחנו נתראה בסרטון הבא. ביי! ביי!